one hour. Orice chestie de care e făcută, dar e bun făcută și acum datele sunt doar le schimbi aici pe acolo. Odată e greu să-l faci. Ah. Inter, é, é, é, é, é, é, é, Mega de Da, da, de la mine l-am băgat în priză. Mă auzi dacă stau așa, că n-am casca, e doar în mașină. Mă auzi? Slava Come on! Thank you. Come on! Cada negócio passou, tu terá que mostrar que é na lei de É bom. Thank you. Yan. Sarap. Dali, Rods. Ayan siya. Ah, Mauls? Așa, da și da, de ce e pe speaker? Pentru că mi asta jos în, uh, în mașină. Da. Now, now just as you try, rather Bun făcut, ce am bat numai chestii care cât se poate modifica, da? Că lumea general merge pe continuitate. Cel Eu știu la ăștia că odată ce l-au făcut, dar nu l-au făcut ușor după aia, știi? Și fac așa la diabolina, știi? Da. Salut! Oră liberă!